here we go for our video thoughts of the day. Yes, first of all, today I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 55th birthday to Sherry Lee, our legendary and beautiful Sherry Lee and so the uh, legendary Laura Palmer from Twin Peaks. Sì, uh, insomma, uh, non sembra, secondo me se li porta anche meglio questi 55 anni, davvero una bellissima donna che secondo me eh, avrebbe dovuto ottenere anche più il successo che certo con Laura Palmer appunto il personaggio ha avuto un gran successo, però secondo me è stata, diciamo, non premiata, ma ha avuto meno riconoscimenti anche per altri ruoli, dico, anche se comunque non l'ho vista in altri ruoli, uh, eh, di, rispetto a quello che avrebbe dovuto ottenere. Però è anche chiaro che, insomma, comunque è iconica grazie a quel personaggio di anzi io direi proprio che è immortale, grazie al personaggio appunto di Laura Palmer. E sì, in effetti devo dire che, soprattutto da giovane appunto... Uh, eh, una donna che scatenava, insomma, scatina un certo tipo di, un certo tipo di fantasie, insomma faccio uh, fatica ad ammetterlo. Davvero una bellissima donna, ma anche adesso appunto, insomma, si riporta comunque molto bene direi, però comunque si vede che insomma è una donna matura, insomma. Um, sì, è in onore di In Honor of Cheryl. Innanzitutto dico che due anni fa io ho um, ho interpretato, diciamo appunto è che uno, questo poi uno, fu uno dei miei, dei primi, miei primi video sul canale, il quinto o il sesto, non ricordo esattamente, o forse il quarto addirittura, comunque in suo onore, cioè per il compleanno di due anni fa, interpretai il pezzo, che è il pezzo che poi utilizzo sempre in sottofondo nel venerdì, anche se eh, utilizzo la mia ultima versione che risale a febbraio dell'anno scorso, comunque dicevo in suo onore eh, due anni fa interpretai la mia prima versione appunto di montage from Twin Peaks, uh, eh, Jill Sinel, cioè Jill Linell, Birds, uh, eh, Jill Talks, Bird, <laughs> Bird Inel, uh, eh, Laura Palmer, Steam e Falling. Appunto, montage fra questo grandissimo pezzo, montaggio proprio infatti, di Angelo Badalamenti da questi Quattro pezzi, personalmente uno dei pezzi più belli per me è tutto Twin Peaks e forse meno conosciuto ma se non lo conoscete invito assolutamente ad ascoltarlo perché è veramente straordinario, veramente straordinario. Appunto un montaggio eccezionale, comunque in quel video era proprio un novellino <laughs> diciamo, si vede infatti, eh, però era, ancora, era leggermente più giovane di adesso. Eh, però appunto è, eh, beh, appunto è Preview, se chi è interessato è, eh, lo metto il link in descrizione, se non erro è, è nella mia top, nei miei top 20 video più visti, se non erro è all'undicesimo dodicesimo posto, non ricordo esattamente, con al momento 520 visualizzazioni, però è stato un po' abbandonato come video perché non viene visto appunto da un paio di mesi credo, e quindi invito sempre a vederlo perché lo reputo ancora uno dei miei migliori video, le mie migliori interpretazioni, poi appunto questo pezzo in realtà ci sono anche altre due versioni, la seconda risale a settembre del 2020, eh, in cui ho, oh, sono rasato praticamente, eppure forse l'ho messo in preview, e poi l'ultima dicevo come tributo proprio all'ultima vita, alla, alla settimanale di vita di Laura Palmer dell'anno scorso, che risale appunto alla fine di febbraio del, eh, dell'anno scorso, e forse la migliore versione, anche se in realtà tutte e tre sono belle perché ognuna ha un suo motivo, anche se la prima ehm, diciamo non è eseguita perfettamente comunque fu eseguita da me per lo più ad orecchio eh, in base agli accordi e alle note un po' così ma non per, diciamo completamente uguale all'originale comunque più o meno uguale all'originale cosa che invece eh, avvenne praticamente per le altre due versioni quella in cui sono rasato soprattutto quella, quella è proprio, non dico perfetta, <laughs> ma proprio ci manca, e poi un po' meno quella, l'ultima, quella dell'anno scorso, è quella che utilizzo sempre in sottofondo praticamente per i report del venerdì, però appunto, eh, forse avete visto un altro breve, si tratta di una versione Laura Palmer Steam che ho improvvisato, cioè ho improvvisato, ma ho fatto stesso adesso in onore appunto di nuovo per il compleanno di Shelley, anche se non lo so perché non lo so se la faccio questa cosa, già insomma il montaggio Front in Pix è un grande tributo per lei, la versione appunto prima versione, ma vedremo nel caso l'avete visto con quest'altro breve, si tratta appunto di questa nuova versione. And also, uh, eh, today I ho letto che eh, it's the uh, day, Earth Day, anche se non so nel dettaglio che cosa si intende, perché non, cioè, non credo di essermi mai informato meglio su questa cosa, ma certamente qualcosa di ecologico, insomma, di queste cose qui. Comunque, se è una giornata in onore della Terra, un motivo ci sarà, per cui uh, eh, Eve Great eh, Earth Day to everyone, la nostra terra su cui viviamo, quindi e quindi sì, eh, eh, eh, però saremo grati sempre, siamo grati per tutto quello che ci offre, insomma, la terra. A volte ci dimentichiamo, ma eh, siamo quello che siamo anche grazie a tutto, anzi forse soprattutto a tutto quello che ci offre la terra. Penso che Mr. Lynch eh, già condivide questo tipo di pensiero, ovviamente, prima di tutti. Poi, it's a Friday once again, and as every Friday I shaved my beard with this fantastic electric blue Black and Grey Reason, only 8 euros. Poi It's a Friday Once Again, a serie Friday, I've seen my favorite broadcast on cinema, conducted by Gigi Marzullo, called the program uh, broadcast cinematografo, cinematografo, e ripeto, in cui si parla in questa trasmissione dei film usciti in settimana, con pareri, commenti da parte di critici in studio in collegamento e di attori, anche in studio in collegamento, ma anche di persone dopo la proiezione dei film e quindi all'uscita sala e poi si commentano anche le classifiche, gli incassi, il botteghino eccetera, ma soprattutto, ma soprattutto il conduttore dice questa frase qui, eh sì, grandissima frase, appunto, cinema è song, cinema is dream, cinema is culture, cinema is freedom, grandissima verità, grazie a tutti. Poi, se Frati once again, da Severi Frati, io vedrò il, anche stasera il mio programma uh, stanotte ho visto quello sul cima, lo fa il venerdì notte, prima lo faceva il sabato notte, però adesso a caso della guerra qualche settimana per dare notizie sulla guerra al telegiornale, per far dare le notizie al telegiornale lo fa sempre invece il venerdì notte. Comunque dicevo, eh, invece stasera vedrò il mio programma preferito sull'arte, che è Art Night su canale 23 Rai 5, programma che consiglio assolutamente agli italiani o comunque eventualmente a qualche italiano nuovo che si iscriverà al canale. Programma quest'anno condotto da Neri Marcori, gran comico italiano, ma veramente bel programma in generale, appunto si parla anche di artisti non molto noti, ma veramente un grande programma, almeno a me personalmente mi arricchisce ogni volta che lo vedo, anche se adesso non lo vedo più la concentrazione di un anno fa, diciamo anche di più, perché dedicandomi completamente ai canali non lo vedo più con la stessa attenzione, però cerco comunque di guardarlo al limite del possibile, capire qualche cosa. E poi, It's a Friday once again, in the Series Friday, eh, caricheremo, cioè caricherò, mi pare, se non ero questo è il 34esimo episodio della serie su It's a Friday once again, musicale, serie musicale mia, ma soprattutto del maestro, perché è lui che ovviamente che ha inventato la serie, <laughs> la, la, la frase cult, insomma, eh, appunto non so su che cosa si baserà la musica di oggi, ma abilmente un qualcosa che ha a che fare con Sherry Lee, credo, eh, visto che appunto è il suo compleanno, però non sono ancora sicuro, ma credo di sì. Comunque vedremo. Uh, poi pensavo anche agli altri pezzi che caricherò nei giorni successivi, credo, uh, a parte oggi e domani con una parentesi appunto dedicata a Scerilli almeno credo, poi dopo domani, insomma, i giorni successivi continuerò il mio tributo a Johann Sebastian Bach per il suo compleanno, che veramente è stato lo scorso, cioè scorso 31 marzo, se fosse stato ancora vivo avrebbe fatto 337 anni l'immortale, che però comunque è mortale, è come se fosse vivo, perché un artista o comunque un autore quando muore è vivo ancora attraverso ciò che lascia, i posti con le sue opere, e che è anche il caso di Bach ovviamente, forse più di tutti il campo della musica, ma questo è un giudizio personale, comunque proseguirò credo con i giorni successivi appunto con um, altri sicuro 3-4 pezzi e, appunto di Bach, se non anche 5, altri due in più, vedremo comunque, vedremo un po', sì, credo di aver pensato tutto, come al solito se mi venisse qualche altra cosa in mente aggiungo in descrizione, ma non credo, have a great day again, a domani!